melody ਚਾਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਇਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐ but y'all all G me now. ਲੱਗਦਾ ਓ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨ